え、何、にって言ったら、その、電話の向こうから、やだやだやだやだ一人暮らしですよ。え、何と思ったら、本当に寝てる子の肩を、男性の手が、さって触ってセハラだ。じゃあ、おぎりこたいがです。皆さん、こんにちはなんと階段怖い話を、はい。仕事にしている吉田裕樹と申します。 はい、えー、で普段はあのクラブの DJ やってはいるんですが、えー、階段が好きでいろんな場所でご案内させていただいてます、えー、響きと申しますお願いしますよろしくお願いいたします、よろしくお願いしますなんと今日は大事なお知らせがありますが9月27日階段のゲストとしてさせていただきますありがとうございますでえっ、と階段って 何でしょうかねどういう海外イベントかというと、うんうんうん、まあ、我々も2人いるんですけども、はい、4人のおじさんたちが怖い話をして美女を怖がらせてあ美女ああえー、ね日本の怖い話はねでも結構流行ってますよねあもう日本は、ね、はい、はい、結構 ビビってますあんまり見えないんですけど結構ビビってますやっぱり日本の怖い話は怖いですかねそうだから私なんか昔実は同じようなイベントやったんですよあの怖い話をして美女たちを、はい、アイドルの子たちを怖がらせるっていう、はい、もうあれは78年ぐらい前になるのかなその時に美女の側で出てくれたのがマネージャーの桐山さんなんですあ本当 すごいマルですよね、えー、初めて会ったんじゃないってそうなんですけど久しぶりの再会あなるほどですね今日は初めてではないですえー、絶対ビビるんですよね <laughs> 桐山さんはいやでも桐山さんの階段が一番怖かったですよね私の話よりも、ええ、桐山さんの怖かったですよえー、それなんだっけ確かなんかねまああの タレント活動をされている中で、いかに自分の部屋で一人暮らしの部屋で寝ようかな明日朝早くしようかなって思ったら電話かかってきた男友達のね多分あのタレント仲間の男友達から電話かかってきてあれなんだろうと思ってたら「あのさ俺女の生き量に取りつかれちゃったからそっちに飛ばしていい?」できないってきて「え何何?」って言ったらその電話の向こうから「やだやだやだやだやだ」 ずっと息食らって「ちらめちゃう来たんですそで、まあ、変ないたずらするなと思って寝たんですけど朝起きたら自分の部屋のこの姿見の大きい鏡、あそこにあるのね大きい鏡が割れてた、はい、ええー、何にもしてないんですよその前にだってテーブルとかがあるんだから倒れようがないのに割れてるえー、えー、と思ってまあ、まあでも朝早い仕事があるからすぐ出ようと思って荷物チェックしたら自分の手鏡を読まれて ハンドミラー置かれてる。えと思って、あ、これやばいな。でも、あの、仕事で鏡は絶対必要だから、仕事行く途中の100円ショップで鏡をまた買い直した。で、仕事場に向かってる途中に、ふと気になってみたら、その鏡を置かれてる。ね、都合何回、なんか5回、6回鏡を買い直したっていう話を聞いて、で、それを聞いた時、私は、あ、それは正解だ。 鏡を何回も何回も買い直してよかっただから助かったんだよでその男友達に生き量を飛ばされてゴースを飛ばされてるわけですで取りつかれてる状態で、はい、多分その鏡っていうのは自分を映すもんだから、うん、その生き量の方は桐山さんと勘違いして鏡を攻撃したんですその日ずっと攻撃し続けてるんだけどでも桐山さんその何も分からずに分からないまま仕事に必要だから5回も6回も鏡を買い直して それ全部割れちゃってるええー、ってことはそれをやってなかったら多分あんた死んでたよえー、やばい頭いいね桐山さんは <laughs> えでもなんか変とも思わなかったの思ったよ思ってたでしょでしょえー、6回目だよなるほどそうでもすごいいい話を聞かせてくれ実は桐山さんの話が一番怖かったっていうイベントだったんですけど、ねえー、なんかちょっと怖いなちょっとちょっとね <laughs> で鏡ってやっぱ怖いですよねやっぱこう鏡越しに幽霊が来るって話が結構あってあるんですよで僕も昔友達の女の子があの一人暮らししてたんですけどね家で寝てたら、横になって寝てるじゃないですかそしたら後ろから人がスーって布団の中に入ってきてキラキラしたらしいんですよえー、一人暮らしですよえ何と思ったら 本当に寝てる子の肩を男性の手がスーって触ってセコハラだそうなんです <laughs> でその子がだからあのやめてっつって言ったらその手がふっと引っ込んだらしいんですけどそれが何日かついたんですよねで、えー、何これ怖いと思ってたらその子の家にも姿見があるんです、うん、でその姿見がいわゆるこう置いてあるんですけどその鏡の先には窓ガラスがあって外の道路が あるんですよね。うん、である時あまりにそれが続くんで、まあ、知り合いのまあ霊媒師初にちょっと霊感のある人に相談したら鏡を外に向けて置いちゃいけないって言われたらしいんです外を歩く幽霊が鏡越しに部屋の中に入ってる。そういうことっていうふうにその方は言われたらしくて、だからやっぱりそういうのってこうついてくるとか入ってるっていうケースがあるのかなっていうのは聞きましたね。ああ、よく聞くのが寝ている寝室のベッドの、 寝ている自分が寝ている姿を映るところに鏡を置いちゃいけないっのあのねなんかお母さんもなんかめっちゃ言われててそう、うん、で私のベッドのちょちょうどベッドの目の前に3つの鏡があるんですよ。 <laughs> 絶対入らざるを得ない。そう3つがあっててさ、うん、多いなって思った自分も。えそれは今でも？今でも。ややめた方がいいよ。いやですよね。うん だからでもお母さんはねよくあの鏡をやっぱりあのー、なんだっけ上に例えば服着たりとかねなんか隠すようにしてくださいよってよく言われてたんですけど。それをずっとしないままにずっとパパパパなんか鏡ばっかりだから今の日本人はしないけど昔の日本人はやっぱ鏡は布で隠すよあ布でかあそうそうそうあれはやっぱりよくないから なるほどですねえ結構やばいじゃん、うん、い私はね幽霊が見たことあるんですよ自分 <laughs> 自分の家やっぱりほらそういうことしてるからえどういうであのそれはね鏡だったんですよであの去年はねお母さんはなんかなんでわからないけど急に日本に来て、うん、なんか私はなんかお母さんが必要みたいになんとか言っ ってたみたいんですけど、うん、私は別にお母さんが来なくてもいいと思ってて、 <laughs> そこはねなんかいいわけではないからでもなんか彼女は急に「いやちょっともう今から行く」でほんと1週間の後で来たから、なんかおかしいなと思っててで私の家が見た時に何が感じるって一番最初言われたんですけど「ゆりこちゃんは本当何も感じないの?」って聞かれて。 いや確かになんかたまに一人暮らしではないってな感じはするんですよ。 <laughs> そうそうそうではないなと思っててでお母さんはあのよくあの幽霊とか結構スーパーちょっとイスパっぽいっていういろんなものがイスパっぽいから特に彼女は切ってしまうともっとやばいなって思ってて。 で一回すごくはっきりしたの曲が覚えてるなんですけどお母さんはシャワーのところにシャワーを浴びてたんですねでシャワー浴びながら私はそのシャワーの外の鏡のメイク直したりとか何かしてで急に私の後ろのちょうどちょうどシャワーのドアのところにあのー、タオルが貼ってありますねで急にが はっきり覚えてるのは私は鏡見た瞬間にその自分のタオルが上から誰がパッてしたではっきり見で上が上これをかけてるわけではない、はいはい、ここだからどうやってここから取るのってなななんかそうそう落ちてるだからお母さんだと思ってたんですよ、はい、えー、今お母さんは出たうん出てないよいやちょっと出たでしょみたいな感じでいや出てないんですよって でなんかそれが外ビビってででもはっきり確かにお母さんではないなんかあの30歳ぐらいの女の子の遅いすっごく遅めの髪が黒い黒くて長い細細いめっちゃ遅かった、そう怖い怖い怖い、うん、でなんか確かにそう見てなんかお母さんもね怖いなってなんかになってでちょうどその時はね地震が来たの で自身が来てあもうあのエレベーターでもう1階に降りようかなって思ったらそれ一番怖いのはそのエレベーターを読んでしま読んで読んでしまって、ドア開けたら目の前が似てるような女性がいたんですよ、えー、遅くて30歳の髪が黒くて背が高いでお母さんもすごいビビってで、まあ、きっと上何回上に住んでる女の子なんですけど、こんなにってさありえなくない、 その時はバッと離宮して、まあ、一応生きた人間だからまあその上に行ってもらったって感じだよねエレベーターは。こでもなかなかないじゃん生きた人間なんですかね生きた人間、うん、人間本当人間だったなんですけど、はい、似てすぎてで大体エレベーターを呼ぶときに誰もいないんですよ、うんうん、2つもあるし、うんうん なんでって思っててそんな偶然、ね、ちょっとコース偶然がなくてでお母さんはねその時はやっぱりもう心配になったからで私はね寝てる時に誰かと喋ったりとかちょっと慌ててよくねまあ睡眠がよく悪いって言われてたんですけどなんでってだかがよね <laughs> でお母さんもなんかそれを心配してそう突然来たわけでしょそうでその日にたまたまそういうこと 絶対なんかある怖いよねその女もやばいかもいや私はでもなんかそのおなんか幽霊は別にすごく怖がいわけではなくて、うん、本当どうでもいいけど確かにちょっと感じるからちょっと嫌だああ、んって思ってて幽霊幽霊ならいいんだけど生きてる人間の生き量っていうえ何生きてる人間のゴースト嘘いるのだそのそうそうそうですね桐山さんだってそれに取りつかれたんだよ、はい、生きてる人間のゴーストは怖いよ なんか我々が怖がらせられてる。ね、逆なんでちょっと途中からなんとか感づいてましたけど。あ、そうなんだ。すいません。そっか。でも今まだいっぱい鏡があるからちょっと直した方がいい。私の私の布をかぶせてね。そうですね。あ、そっかそっか。はい、そうします。 <laughs> はい。はい。平津の。えー、その我々が登場するイベント、会談イベントがあってで、またね、この二人はまだ全然 下の方なんで気持ち悪さで言ったらやばいもっとやばい2人が田中俊之さんと板子28号さんっていう、はい、もう我々じゃお呼びもつかないぐらい気持ち悪い階段おじさんが登場するのでで、えー、女性たちも美女たちもまだ他にも登場します、はい、そんなイベントが「美女と階段獣」っていうイベントでして9月27日午後13時から配信スタートですね。でこれはロフト プラスワンのイベントなので、ロフトのページでチェックしていただければいいと思います。美女とかアイランジュ、まあ、ロフトとかで検索すれば出てきます。はい、ぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いやちょっと楽しみです。もっと怖がらせます。やばい。いや、ちょっと待って、やばい。そういうのやると、ついてくるって言いますからね、こう。お化け的な絶対行きます。はい だそれはやっぱちょっと確保してもらわないと。そっか。はい。ちょっと守りを買いに行きますよ、この後。ダメ。 <laughs> 守り持ってきちゃダメ。あ、本当出さない。幽霊を。嘘。もう。何筋肉か。筋肉だダメ筋肉ではない。筋肉の。あのネックレス何 <laughs> それ。何それ。はい、まあ、はい、ちょっと準備しておきますので、よろしくお願いいたします。はい、待ってます。チャオ。